Oi, oi, oi, oi. Hei, Näytäis joku äijä lepäämässä. Ei vittu mossa, se on niistä poikki. Mulla <laughs> täysillä. Taas se fucking slow Hei äijä, mä otan sut kiinni. Nyt lähdetään! Äijä, ysh! Mikä tuli? Mitä? Mikä tuli? Mikä tääskin tuli? Hei, päästä nyt se äijä irti. Ei oo totta. Ei Onko sun raketti selässä? Joo, nyt, nyt, nyt sattuu, nyt sattuu, nyt sattuu. Oh. Welcome to the city of goats. Hei, kato, kato, kato, hotelli, hot, kato hotelli. No just joo. <laughs> Menet sä hissillä? Joo. Oh, Voi hississä. Oh shit. Miten sä pääsit tonne hissikuiluun? <laughs> Oh. Oh. No! Minä tuolla huvipuisto! Mä haluun sinne! Päästä mut huvipuistoon! Oh. Huvipuisto! Jee! Yeah. Mitä ihmettä? Hei, kato, hei, kato, vegaaninen härkä. Meks mä kokeilen vegaanista härkää? Mene. Mekaaninen susi. Terve. Perus fucking Harry. <laughs> tätä ragdoll. Oh no. <laughs> Mä haluun, mä haluun tohon laittaa se on niin iso, mä haluun tonne. Hei, toinen vuohi! <laughs> Mä en käynyt vuohe pois, tää on mun aitaus. Hei, kato pomppulinna. Joo. niin vammainen toi ääni. Moi, moi. Ah, herra. I'm a fucking go! Nyt kolme, kaksi, yksi. Mikä noi? Tuolla on kultainen No niin, nyt lähtee vuoristorata, hei. No niin. Oh, hell no! Ah! Ah! Ah! Oh, shit. No. Vaunu me otetaan kai. Ja sit lähetti. Kato vaan random. No niin. <laughs> Tämä tulee olemaan niin paska. Oh, Oli. Shit. Herätä. Oh, oh. Oh. Oh, no. Oh. Ei, en mä pääse tähän. Tää oli isoille tää lait. <laughs> Terve. Meikä, meikä lähtee, meikä häipyy täältä. Katsotaan, vois mä voittaa täältä jotain. Vois mä voittaa täältä jotain? On. Eli tuo on tuommoinen pentagrammi, missä palvotaan saatanaa tai, tai tota, manataan jotain henkeä. Kokeile bää. Ei tapahdu mitään. No ei tuo ragdolle ei nyt ainakaan ota mitään. Se veti pyllyä tuossa maassa. Oh boy. Mikäs paikka tää on? Mene nyt pois siitä. Ja sitten näin. Mikäs tää on? Ilmeisesti ei mikään. Autosen taas. Hei, auto! Vittu saamme we crazy! Puimuri, yes! Onks tää oh! Oh! Oliko hyvä tää vaan Onks tää hyvä idea? Pystyykö sitä puimuri ajaa? Tai puskee? On vaan puskee. Eihän tää mene. Pystyykö sitä ajaa? Kato tossa tikkaa. Kokeile ajaa sitä puimuri. Sillä saa tosi pahaa damagea aikaiseksi tää kiipeä. ehkä siellä puimurilla ei pysty sitä ajaa. Sääli, vielä kerran ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Kieli puimurissa. Oh. Mm, näyttääkin joltain kehältä. Onks toi, onks toi joku kurli? Eh, oh! Mä oon hyvä tappelemaan. Niin tää on Goat Fight Arena. Oh, <laughs> no niin, me, vo, sun pitää voittaa se vuohi, hei. No lyö ve, veto siitä, että kumpi vuohi voittaa. Me en näytä sille vuohelle. Kone vuohi. Tökkää se ulos sieltä kentältä. Tässä on aika paljon verta kyllä tässä kentässä. Se vetää itsensä Yes, sä voitit. Ja vielä tulee. <laughs> Nyt tulee tämmönen vähän läskimpi vuohi. Tää voi olla hankalampaa. Ohohoho, <laughs> tuo oli vammanen. Mikä se oli? Kato, mä pystyn töneihin tätä. Tota kive... Oh. Mikä tuolla vuohelo? Noniin. es parte, es parte. Oh no, oh no. Olis Ois Janna, joo. Pitäisikö koittaa kollega? Kyllä tosi Janna on. Mä jää odottaa sitä fucking rekku. Oh, holy shit. oh, no, no. Ui, ui, ui, Hei Onko äijä. joku äijä lepäämässä? <laughs> se räjähti se koko viikko. Menetkö hittoon? Tää on mun katto, mun katto! <laughs> Jeesus voitti kuoleman aamuhartauden.